Yeah. toditos a bailar, toditos a gozar. Mi ritmo ya empezó, ya véngase a bailar. Toditos a bailar, toditos a gozar. Mi ritmo ya empezó, ya véngase